birinci not sayılarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Üç çocuk, iki kalem, beş bardak, az kişi, çok insan, birkaç öğrenci. İkinci not. Son hecelerinde a, o, u bulunan bazı yabancı kelimeler ler ikini alırlar. Saatler hayaller, haller, seyahatler, roller, alkoller, semboller, misaller, meşguller, petroller, kalpler, idealler, 5. Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Defter, defterler, elbiseler, bankalar, biletler, erkekler, öğrenciler, sorunlar, bürolar, evler, filmler, balıklar, eczaneler, odalar, ekmekler, bulaşıklar, kahveler, parklar, oteller, numaralar, sandalyeler, ormanlar, kiralar, çamaşırlar, piyanolar, kadınlar, lokantalar, paketler, patatesler, soru eki mi? A, I, M, E, I, Mi, O, U, Mu, Ö, Ü, Mü. Örnek. Bu dolap mı? Evet, dolap. Bu masa mı? Hayır. Masa değil, koltuk. Bunlar köpek mi? Evet, köpek. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. 1. Bu öğrenci mi? Evet, öğrenci. Hayır, öğrenci değil. 2. Bu sınıf mı? Evet sınıf. Hayır sınıf değil. 3. İstanbul kalabalık mı? Evet kalabalık. Hayır kalabalık değil. Bunlar yüzük mü? Evet yüzük. Hayır yüzük değil. O postacı mı? Evet, postacı. Hayır, postacı değil. Ev temiz mi? Evet, temiz. Hayır, temiz değil. 7. Aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. Bu Sandalye mi? Evet, bu sandalye. Bu köpek mi? Hayır, köpek değil. Şu sözlük mü? Evet, şu sözlük. Bu gözlük mü? Hayır, o gözlük değil.''